After the beginning there was chaos that turned into war. But the world became flesh, and the chaos became renewable. An ongoing creation was made, the plans of which were beautiful, and while everybody were amazed, someone else laid a hand on them for more. The shapes became obscure until they were covered with dark shades. But people shine with their own brilliance through the darkness and shameful deeds. And this, in turn, have become powerless and with no names. And again the creation fills with sparks and brightness. It was inevitable until it supervened that what had waited for over light years. Suddenly, arose and came to life to be made. Na początku był chaos, który przerodził się w słowo. Ale słowo ciałem się stało i chaos zaczął być od nową. Kreacja trwała, plany były piękne, lecz podczas nimi zachwytu ktoś inny Położył na nie rękę. Kształty stawały się niejasne, aż pokryły ją okrywy ciemne Lecz ludzie są własnym blaskiem, nawet poprzez czyn mroku haniebne A te z kolei stały się daremne i znów kreacja napełnia się iskrami Było to nieuchronne, aż się zdarzyłoby to, co czekało eonami Nagle powstało i urzało. These are the moments you as a soul Dream about. It's true. Feel the flow of life and flow forward like water. Let it happen today, because tomorrow is over. It's ready. Korzystaj z każdej chwili wolności, która ci się nadarzy. Prawda, to są te momenty, o których twoja dusza marzy. Poczuj strumień życia i płyń naprzód jak woda. Niech się stanie to dzisiaj bo już gotowa na ciebie jest jutrzejsza przygoda. Obudź się i żyj. Wake up and live.